Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya sudah lama bergabung di GrabBike. Saya seorang mahasiswa di salah satu per perguruan tinggi negeri Pekanbaru. Saya berprofesi sebagai GrabBike adalah dengan niat untuk membantu orang tua. Dari semester awal, semua uang kuliah dan kebutuhan saya saya peroleh dengan bekerja sebagai grab bike. Selain itu, saya juga membantu untuk membiayai sekolah adik-adik saya. Grab telah banyak membantu saya. Saya akan bekerja dengan baik, dengan ikhlas, hingga saya dapat mencapai segala cita-cita yang saya inginkan. Terima kasih, Grab.